nolosha haddii aad doonaysa inaad raaxo dhaba ku noolaato shaki ma laha inay ku jirto cibaadada ilaahay iyo inaad rabbigaa ku xidhnaato wax kastoo aad jeceshahay ama bini'aadamku maanta haystaan cidda kaydka furaheeda haysa waa rabbigayna abuurtay dhammaanteen intaa kadib waxyaabaha sabab u noqda inuu qofku noloshiisa ku qanco ama uu ku faraxsanaado waxaa ka mid ah in qofku uu jeclaado ama uu jacayl u qaado waxa uu haysto waxa uu yahay aqoontiisu heerka ay joogto intaana uu maalin walba hormarinayo oo maalin walba uu ka shaqaynayo sidii ay derajada ay maanta joogto mid ka sarraysa u gaadhi lahayd waxaanaad ogaataa inta aanad waxba bilaabin shay walbood bilaabayso waa inaad ku tala gashaa oo ku talagal maskaxdaada ku jira inaad ku guulaysan karto iyo inaanad ku guulaysan karinba maskaxdaadu marka ay noocaa u shaqaynayso xataa haddii aad ku guuldarraysatid waad ku celinaysaa mar kale laakiin badi waxaa dadka u diiday inay dib ugu celiyaan wixii ay ku guuldarraysteen mar labaad iyagoo weli rajo ka qaba inay ku guulaysan doonaan waa guuldarradii ay soo dareemeen waxaad ogaataa dadaalba dadaalka uu ka culus yahay guushiisu way ka macaan tahay riyo kastoo weyniba albaabkeedu wuu kuu furan yahay cid kastoo bulsho weynta caalamka ka midana wuu u furan yahay adna qof ka mida ayaa tahay furaha albaabkaasina gacantaada ayuu ku jiraa dadka qaar way furtaan qaarna way ka baqaan waxaana isweydiiyaan waxa ka dambeeya albaabkan ee ku sugayay iyaga haddaba waxaad naf ahaantaada iska dhaadhicisaa naftaadana aad ku dhiirigelisaa qof dunidan jooga oo abaalmarin helaa ma jiro isagoona shaqaysan risiq aan lagu qorin marna dunida kama cuni doontid laakiin adigu waxaad ku dadaashaa inaad doontaada nolosha wadaheeda noqoto bini aadamka dunida joogaana waxay isku dhaafeen waa joogtaynta haddaba joogtayntu waa furaha keliya ee dadku ku kala horreeyaan haddii shaygaas aad joogtaysana shaki kuma jiro inaad ku guulaysanayso ama aada guul ka gaadhayso akhri oo aqoontaada kordhi oo maskaxdaadu ha kobocdo oo kaydso waxaad haysatid haddii maanta laguu dhiibi lahaa laba boqol oo kun oo dollar waxaad ogaataa boqolka doolaraad maanta haysato ayaa tusaale u ah sidaad ula dhaqmi lahayd mid ka weyn haddii ilaahay ku siiyo sideedana nolosha waxaad ilaashataa afar waa midka koowaade deganaanshahaaga maskaxdaada deganaanshaheedu waa hoggaanka aad wax ku qabanayso waana awoodda keliya ee aad haysatid haddii aad qof maanta la socoto oo aad rajaynaysa inaad mustaqbal isla wadaagtaan hase yeeshee aad deganaansho la'aan ku haysato maanta waxaad ogaataa deganaansho la'aantaas ayuunbaa kuusii kordhaysa maanta dib u dhaca aad dareemaysidna haddii uu sabab u yahay waxaad ogaataa dib u dhacaaga ugu weyna isagaa sabab u noqon doona haddii waxyaabo kaloo noloshaada ku wareegsan uu yahay ama qof bini aadamaba hase yeeshee uu noloshaada qasayo oo aad deganaan la'dahay maskaxdaaduna ku soo ururtay ka fekerka qofkaasoo keliya waxyaabo fara badan oo horumarkaagaana uu kaa hor istaagayo muhiimad qofkaasi ama shaygaasi kuma lehe noloshaada ka fogee tan labaadna waa qalbigaaga qalbigaaga furihiisa ciddaad u dhiibaysa ka fiirso dad fara badani uma qalmaan inaad furaha qalbigaaga u dhiibto tan saddexaadna waa riyadaada dad fara badanoo waxaa jira ka rumayn waayey riyadooda yaanay sabab u noqon adna inataada ka rumayn weydo tiirka aad cuskataana ha noqdo inaanay bini'aadamka dunida joogaa aysan isku qadar ahayn oo qof walbaaba uu nasiibkiisa leeyahay adigu dadaalkaaga meesha ugu sarraysa gaadh oo adigu fakarka aad leedahay ku soco dadka fakaradooda ka abaaroobay ee aan waxba ahaynee maangaabka ahi yaanay tusaale kuu noqon marnaba tan afraad ee ugu dambaysaan fiidiyogooan kugu soo gunaanadaya waxay tahay maskaxdaada bini'aadamka dunida jooga ee maanta bulshada ka dhex muuqdae caanka ahi waxa ay dadka kale kaga duwan yihiin waa maskaxdooda maskaxdaasina waxay u baahan tahay ilaalin waxay u baahan tahay nasiino inay hesho waxay u baahan tahay inay cuntada loogu talagalay aad ku quudiso taasoo ah cilmi iyo waayo aragnimo in fakarkeedu uu noqdo mid ay iyadu dhaqan geliso adigu waxaad ku dadaashaa inaad mar walba taadu kaala weynaad tan dadka kale oo dhan dhammaan tan iyo muuqaalkeenna xigana waxaan idinku dhaafay nabadgelyo ammaano allah